Astăzi este despre a trece. Uh, tocmai a trecut Paștele și sunt inspirată de protul Ioan Florin, care spune că Paștele este reamintirea botezului și a trecerii noastre. De ce? Pentru că cuvântul Paște este de origine biblică, din verbul ebraic pasah, a trece. Nu știu dacă îl pronunț corect uh, verbul din ebraică. Îndex uh, este a merge într-o anumită direcție, spre o anumită țintă. a trece pentru mine este clar că Uh, este a lăsa o urmă uh, și în sufletul celorlalți. Eu cu verbele astea îmi doresc foarte tare să te inspir și uh, ca să poți inspira și tu la rândul tău și indiferent dacă trecerea noastră pe pământul ăsta este cu lumină sau cu întuneric, putem face urma asta să, să reziste pentru ceilalți care vor veni după noi. Tu ce părere ai? Ceau!